армысыздар ел газеті егеменнің төртінші мамырға арналған шолуын ұсынамыз назар бізде болсын қонаев қаласына қош келдіңіз басылымның басты беті осындай тақырыппен үлкен жаңалықтың жаршысы болып тұр мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев жолдауында былай деген еді алматы агломерациясына қатысты түйткілдер көп осы жерде басқа да жайттарды ескере отырып алматы облысын екіге бөлуді ұсынамын бұл өңірде жетісу және алматы облыстары құрылады Алматы облысының орталығы Қапшағайда болу керек, ал Жетісу облысының орталығы Талдықорғанда орналасады деп атап өткен болатын. Мемлекет басшысының э, ұсынысы ел ішінде қызу қолдау тапты. Алдымен мәселе Қапшағай қалалық мәслихатының тұрақты комиссиясының отырысында қаралып, кейін қаланы Мұхамед Қонаев қаласы деп қайта атау бастамасы күн тәртібіне қойылған болатын одан кейін бұл ұсыныс облыс деңгейінде қолдау тауып одан әрі республикалық Аномастика комиссиясының талқылауына жіберілген еді иә президент жарлығы шыққан сәттен бұл жаңалыққа бүкіл ел болып қуанып қонаев қаласы деген сөзбен сүйіншілесті жұрт толығырақ меншікті тілшіміз қалмаханбет мұхамедқалидың мақаласынан оқи аласыздар референдум бұл бүгінде үйде де түзде де жиі талқыланып түрлі пікірлер аясына айналған ұғым барлық жердегі бір мүдде жаңа қазақстанның әділетті айнасын көру ел тағдырының таразысы ар өлшемінен аспаса деген үміт ал биік мінберден сөз алып жүрген ел ағалар не дейді бұл жөнде жаңа қазақстан айдарынан сенат депутаттары мұхтар құлмұхаммед пен ақылбек күрішбаев және мәжіліс депутаты бақытбек смағұлдың ой пікірлерін оқып саралап көріңіз бүгінде жаңа қазақстан деп жар салғанымызбен жазылмай жатқан шарамыз ол қасіретті қаңтар біреудің жалғызы отан қорғаймын деп опасыздардың қолынан опат болғаны бар түрлі арандатушылық істердің тізгінінде жүргені бар кінәсі жоқ жұртқа қырғидай тигені бар қысқасы түрлі қылмыстың беті әлі ашылып біткен жоқ ресми ақпаратқа сүйенсек тағы 288 қылмыстығы сотқа жолданды толығырақ бану әділжанның материалынан оқып шығыңыз рас бір қайғы мың қайғыны қозғайды деп тағы бір көңілсіз ақпарға көз жүгіртсек елімізде әскерге кеткен соқталдай сарбаздардың өндірдей өрімдердің айдың күннің аманда өмірмен қош айтысып үйіне мүрдесі оралатыны неліктен бұл ұзақ жылдар бойы жауабы таптырмай келе жатқан сұрақ және әлі нақты тосқауыл қойылмаған қасірет жуырда жамбыл облысының қордай ауданындағы 30 да 212 әскери бөлімінде әскер қатарына шақырылғанына небәрі 10 күн болған сарбаз белгісіз жағдайда қайтыс болды 18 жастағы әлібек қалбайдың әскерде оқыстан ажал құшуы бүкіл қазақстанда әсіресе туған жері күллі маңғыстау даласын маңғыстау халқын күңірентіп жіберді деп басталатын өңірдегі тілшіміз гүлайым дәуітбайдың мақаласы ауыр жүкті арқалаған аманатқа парапар. аманат дейтініміз сол тақырыпты бүге шүресіне дейін зерделеп жазған тілші материалын оқып ой түйіңіз енді бір сәт күйбенің күйігінен кейіндеу қала тұрып жан айнасы әдебетпен өнерге үңілсек күннің адамы болуға талпынба ақиқаттың адамы болуға талпын өйткені күн ауысар ақиқат ауыспас деген Даналығы мен ғажап сезімге тұнған жыр мен әлем халқының қолынан кітабы түспейтін шығыс ойшылы һәм ақыны руми жайында жүрек сұлтаны атты мақаланы егемендіктердің қатарына жаңа ғана қосылып жатқан талантты әріптесіміз батырхан сәрсенханның материалынан оқи аласыздар қымбатты көрермендер әзірге осы өздеріңізбен бірге басылым бетіне шолу жасаған мен ажар қанатбекқызы келесі эфирде жүздескенше амандықта болайық